Le Big Pixel Battle Redoudou contre Kirby Redoudou en avant, c'est l'heure de l'entraînement Prends ton micro, c'est parti, mais pitié, pas de chant de loin On dirait Daddy Doute rondeur, mais c'est du pas du tout Donne-moi une Pokéball, que ce doudou devienne mon toutou Je voudrais être une star, alors commence par te taire Je suis le héros de Popstar, t'es qu'un personnage secondaire T'es pas série, tout le monde te fuit, tes performances sont minables le trône perlune et évolue gonflables Et Gonflé, critiquer ma voix alors que tu l'as pas vue Mais t'es quelqu'un moi qui prend tes rêves pour une réalité star, si je suis une poupée t'es une pute Faut croire pas moi qui pour avoir des super pouvoirs Si tu mets des chaussures c'est pour te donner un style à t'a vie mais un masque t'aurais l'air bien plus viril Rockstar, connais pas, je suis une rockstar Écoute ça, rond, doudou, allez, rendors-toi Ton flou est tellement mou qu'il suffirait à m'endormir Et c'est pas de m'attendre Il paraît que t'es élastique, alors prépare ton régime Tu vas bouffer à Tu veux m'esquiver mais c'est inutile Ce qu'on va aider comme des aventures trop faciles Rends oh, comme un ballon, plus jaune qu'un citron C'est moi qui déboule, y'a mes poules, ça roule On m'invite pas, c'est pas cool, sérieux Vous êtes ma boule et toi tu me fous les boules T'es chantes comme mes pieds, tu mérites des coups de boule fais moi la star des jeux vidéo On fout un coup dans les boules de Nintendo tout sur ton passage, tu vas te souvenir du mien Des copières, j'en ai vu mais j'en ai surtout bouffé plein Mon t'es pas une star, plutôt un il est trop rétro et t'as voulu changer Pas trop tôt trop